एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम जो कि ईएमआई e कैलकुलेट करने के लिए है यूजर द्वारा दिया गया अमाउंट का ईएमआई e वो कैलकुलेट करेगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है आप इसको देख सकते हैं ठीक है और अब अगर मैं इसको यहां से चलाता हूं तो ये प्रोग्राम चल जाएगा यहां पूछा जा रहा है एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट है दस हजार रुपए तो यहां पे मैं दस हजार रुपए डाल देता हूं और एंटर uh, किया तो यहां पे अब पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पांच परसेंट का लेगा तो फाइव कर दिया अब कह रहा है कितने मंथ के लिए लिया तो सिक्स मंथ के लिए लिया तो सिक्स मंथ के हिसाब से ईएमआई e जो बनेगी ठीक है दस हजार रुपए की क्या ईएमआई e बनेगी छह महीने में भर रहा हो तो तो सोलह सौ इक्यानवे रुपए आपकी ईएमआई e बनेगी ईएमआई का बहुत आसान है आप देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है कि आपको स्क्वायर लगाना तो स्क्वायर लगाने के लिए दो बार इंटू का साइन लगाएंगे ना तो वो स्क्वायर का काम करेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी